Kama kawaida mwanamichezo, ni kawaida yetu kuzungumza michezo, na usikiapo sauti hii jua moja kwa moja tunakwenda kuzungumza yale ya kimichezo. Mimi naitwa Daus von Bismarck, jezi nambari 17 mgongoni, na kubwa ambalo nakwenda kukufahamisha ni kuhusiana na mlinda mlango wa klabu ya Simba Sports Ali Salim. Amesema kwamba ni bahati kwake kupata nafasi ya kuitumikia klabu yake ya Simba Sports kwenye michezo ya ligi kuu bara msimu huu, na anatakiwa kuongeza umakini makini zaidi. Ali Salim amekaa langoni mwa Simba Sports katika michezo kadhaa muhimu ah, hivi karibuni kutokana na mlinda mlango chaguo la kwanza Aishi Manula kuwa na majeraha na kocha mkuu wa timu hiyo Roberto Oliveira alimaarufu kama Robentino kumtumia yeye badala ya Beno Kakolanya ambaye alikuwa ni chaguo la pili. Ali Salim amekiri kwamba ni bahati kupata nafasi hiyo iliyokuwa ni adimu kwake miaka mingi iliyopita, ila funzo alilolipata ni kwamba kuongeza nidhamu kuanzia mazoezini, kujiamini na kusikiliza zaidi maelekezo kutoka kwa kocha wake mkuu ambaye anampa maelekezo hayo. Lakini ikumbuke kwamba katika michezo ambayo kipa huyo amefanikiwa kudaka, nikianza na ile ligi kuu Tanzania bara, uh, ah, lidaka dhidi ya IF uh, dhidi ya Young Africans pamoja na Namungo FC. Lakini ligi ya mabingwa barani Afrika alidaka dhidi ya Wydad Athletic Club. Nikimalizia na kombe la shirikisho alidaka uh, dhidi ya Azam FC ambao mchezo ulipigwa jana na kufanikiwa uh, kupoteza kwa mabao mawili kwa moja. Mimi naitwa Dawes von Bismarck. Maoni yako ni yapi kuhusiana na taarifa hii? Dondosha komenti zako hapo kwenye upande wa comments, unakuwa umepiga mwingi kweli kweli.